Jaj. Égből hullok, fehér vagyok, szeretem a kemény fagyot, siklik rajtam szárkó talpa, vég csatában vagyok labda, de ha olvad vízé válik, pára leszek, égbe szállok. Köszönöm.